söylerken bilmedin mi? Ben söylerken bilmedin mi? Aramızda hasret var, ayrılık var demedin mi? Sevilirken bilmedin mi? Ben söylerken bilmedin mi? kanımızda hasret, var, ayrılık, var, demir. Anlamazdın, anlamazdın, kadere de inanmazdın. Hani sen acıların kalpsizlerden olamazdın. Anlamazdın, anlamazdın kadere de inanmazdın Hani sen acıdan kalp çizerdin Olamazdın Dilerim ki güçlü ol sevgilim Ben olmasam bile hayat gülsün sana Günahım boynumda Ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda Dilerim ki mutlu ol Ben olmasam bile hayat çıkmışım sana Günahım boynumda Ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda time. his is